Hai guys sebenarnya kita nggak ada rencana ke Simen ya tapi nggak tahu <laughs> malah sekarang eh foto dulu foto dulu dan foto dingin apa ayo bernikah nanti Simon eh foto-foto ayo mga the sound of deafening fear. Oh. Gracias.